Привет, друзья! Сейчас я вам покажу новую песенку в моей аранжировке, и вы ее навряд ли слышали. Это опять старая престарое ретро 20-30-х годов. И опять это Америка. Ну что поделаешь, это моя любимая тема и, думаю, полезная для всех вас. Ну-ка вспоминайте. Помните, я просил вас а, запомнить несколько веселых мелодий для развития вашей музыкальной памяти. Вот и на этот раз я вам предлагаю завтра с утра, проснувшись, ну, напеть или насвистеть эту замечательную мелодию. Обратите внимание, я не предлагаю вам запоминать все подряд. Я лишь даю те песенки, которые, на мой взгляд, ну, просто просятся сами для запоминания. Ну уж до того хороший, красивый, интересный мотивчик в этих песнях. О происхождении этой песни я в этот раз не стану вам рассказывать. Название есть в самом фильме. Итак, смотрим и слушаем в моей аранжировке веселую американскую песенку 20-х годов из репертуара оркестра Phil Spitali Orchestra Medley. Поехали! Then it gets too hot for comfort and you get good ice cream cones. Take no sin to take off skin and turn around in your bones. When the lazy syncopation of the music's something the Techno seem to take off skin and turn surrounding your bones. The followers agree up in Greenland, they got the right idea. They think it's great, refrigerate while we all remain down here. Just be like those bamboo babies in the South Sea tropic Take no sin to take off skin, dance around in your bones. the music something moans. Take no soon to take off skin and turn surrounding your bones. The polar bears are grey up in Greenland. They got the right idea. They think it's great to refrigerate while we all make down here. Just like those baby babies in the South Sea tropic sounds. Take no soon to take off skin, dance surrounding your bones. Take no soon to take off skin, dance around.